सर मैं जानना चाहूंगा कि आपका जो ये क्लब है वो कितने समय से इसी प्रकार नियमित रूप से कक्षाएं संचालित कर रहा है और आज हमें ये अवसर मिला आपके इस पूरे क्लब की जो गतिविधि होती है प्रातः जल्दी आप सूर्य उदय से पूर्व यहाँ भोर के समय आकर और आप नियमित रूप से पिछले पांच वर्षों से आप इस योग में बानसूर के संकल्प के साथ पूरे क्लब के थ्रू इस काम को पूरा कर रहे हैं तो हम जानना चाहेंगे कि आप कि इस मुहिम को चलाने के पीछे आप लोगों का क्या विजन है और किस प्रकार आप इसे पूरे बानसूर के लोगों तक इस संदेश को पहुंचाना चाहेंगे सर देखिए आज जो सबसे बड़ी समस्या है कि कितना ही चिकित्सा विभाग और स्वास्थ्य के प्रति गवर्नमेंट अवेयर हो रही है जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खोल दिए गए हैं लेकिन उनमें रोगियों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और एक तरह से बेकाबू सा होता जा रहा है इसका मुख्य कारण है कि हमारी जो जीवन शैली है वो काफ़ी बदल चुकी है तो मैं भी एक आयुर्वेद विभाग में वरिष्ठ चिकित्सक के पद पर कार्यरत हूँ और मैंने देखा कि आज जब तक अपन लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं करेंगे उनकी जीवन शैली को नहीं बदलेंगे तब तक इस स्वास्थ्य में कोई लाभ होने वाला नहीं है चाहे चिकित्सा विभाग और गवर्नमेंट कितना ही बजट दे दे कितने ही औषधालय चिकित्सालय खोल दे कितने ही मेडिकल कॉलेजेज खोल दे लेकिन जब तक एक आम आदमी अपने स्वास्थ्य के प्रति अवेयर नहीं होगा सजग नहीं होगा तब तक इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है तो आ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी ने इक्कीस जून को जो अपने बड़ा दिन के नाम से होता है सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून 2015 में योग की मुहिम शुरू की थी और उन्होंने विश्व में योग दिवस मनाया था तो उसी से मैं प्रेरणा लेके और अपने बानसूर के सभी लोगों को इससे जोड़ने की एक प्रेरणा ली है उन्हीं से मुहिम चलाई है कि हम इससे योग से जोड़े और लोगों को स्वस्थ रखें इक्कीस जून 2017 से हमारी यहाँ क्लास सुबह साढ़े चार बजे नियमित सभी हमारे जो योग साधक हैं वो आ जाते हैं और स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं लगातार सर्दी गर्मी वर्षा कैसा भी मौसम हो हमारी योग क्लास नियमित रूप से चलती है इसमें किसी तरह की कोई छुट्टी नहीं होती है और सभी लोग नियमित आकर इसका स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं और सभी वृद्ध और युवा सभी तरह की हमारे लोग लोग इस टीम में शामिल हैं एक भाईचारे के भावना से एक बहुत बड़े सद्भाव से यहाँ योग सीख क्लास चल रही है और मैं बालसोर के और भी लोगों से यह अपील करना चाहूँगा गाँववाणी चैनल के माध्यम से कि यहाँ आए और स्वास्थ्य का लाभ लेवे जिससे कि अपने जो पोटली भर के दवाइयाँ जो खाली पड़ रही हैं उनसे बचा जा सके और लंबी आयु स्वस्थ रूप से जीवित रह सके धन्यवाद सर जिस संकल्प के साथ आपने बताया कि किस प्रकार प्रधानमंत्री जी का जो विजन था संपूर्ण विश्व में योग को एक इस प्रकार जीवित करने का एक काम किया उसी में आप एक तरीके से प्रेरित होकर प्रेरणा प्राप्त करके इस मुहिम को आप लगातार नियमित रूप से 2017 से इस इन कक्षाओं का आयोजन कर रहे हैं आपके साथ विभिन्न आयु वर्ग के रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी या युवा और मध्यम वर्ग के सभी प्रकार के लोग इस योग में क्लास का हिस्सा है और सबसे अच्छा तो हमें ये लगा कि सभी लोग इस प्रकार इस क्लास में जुड़कर अपने आप को एक तरीके से स्फूर्तिवान ऊर्जावान और साथ में स्वस्थ बनाने के लिए नियमित रूप से इन कक्षाओं का आयोजन कर रहे हैं मैं साथ में ये भी जानना चाहूँगा कि सर ये जो आपने सुबह का जो समय चुना है उसके साथ साथ क्या शाम को भी ये योग किए जा सकते हैं श्रेष्ठ समय कौन सा रहता है योग करने का देखिए देखिए आयुर्वेद के जो हमारे ऋषि मुनि थे उन्होंने योग का योग का सबसे जो सही समय बताया है वो ब्रह्म मुहूर्त बताया है कि मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है कि अपने जो तकरीबन मैं एक एवरेज रूप से बता दूं कि तकरीबन सूर्योदय से डेढ़ घंटे के पहले होता है ये थोड़ा सा बदलता रहता है जैसे दिन छोटा होता है रात बड़ी होती है तो सूर्य ब्रह्म मुहूर्त का समय है वो करीब पौने दो घंटे का हो जाता है और जब दिन बड़े और रात छोटी होती है तो ये ब्रह्म मुहूर्त का समय करीब सवा घंटे का रह जाता है तो हमें इसी में माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री श्री अशोकी गहलोत जी हैं उन्होंने भी इसी क्रम में एक नई स्वास्थ्य योजना चालू की है जो निरोगी राजस्थान के नाम से है निरोगी राजस्थान का मतलब है कि अपने पूरे राजस्थान को निरोगी बनाना है उनका भी विजन अब फिलहाल इसी पर है और इसी तरह से हमारे योग के लिए आ, एक wellness centre health and wellness centre खोले गए हैं जहां पर नियमित रूप से सुबह सुबह योगा कराई जाती है मुख्य रीजन सभी का यही है कि लोगों को बीमारियों से कैसे बचाया जा सकता है और बीमारियों से बचने के लिए योग बहुत आवश्यक है योग और प्राणायाम ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप बीमारियों से बिल्कुल बच सकते हैं धन्यवाद सर और कोई संदेश जो आप अपने इस क्लब के माध्यम से इस क्लब के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि यहाँ बिल्कुल निःशुल्क क्लास चलती है सिर्फ आना है बैठने की सारी हमने व्यवस्था कर रखी है ये सारी व्यवस्थाएं अपने जो योग साधक है उन्हीं के सहयोग से की हुई है और हमारे श्री प्रधानाचार्य जी जो सुभाष जी हैं उनका भी सहयोग है उन्होंने हमें सुबह कमरा मुहैया करा रखा है जिसमें हम आराम से योग कर सकते हैं और लोगों को हम यही कहना चाहते हैं कि सुबह सुबह आइए योग करें स्वस्थ रहें किसी प्रकार की दवाइयों से बचें